la batalla el Salvador contra el imperio alzo mi voz vamos valientes junto a Shafir reto por mi país, mi amor, mi tierra, estoy aquí.